ngiddewo abayingiddewo bannange munsonyiwe eh. ntuusereeti hmm. naye mwe muziyita basirika hmm. muganda wange ali atyava mu lwensinga hmm. fe basirika eyaffe tugiyita lwensinga namulabyeko eh. nina okumala ennaku kumi nanya nga sinnamulabako eh, ate lwaki yes nokumala ennaku kumi nanya nga nsula wansi ate kiki nokumala ennaku kumi nanya nga sinaaba Eh. Eh. nekakati twatudde ekiro mm. eh, nebagonzamu bwagambye mbwe nabasiraamu ennaku zino mm. baziika balwawo mm. kati nabo nebagonzamu kati omala enaku meka nga tonaabye nabbi bwe yagenda mu ggulu alla yali amuwadde eswala 5 ebwaba afuluma nasanga musa namuga nti bali bamwana adamu nababeeramu hmm. banafu sala ataano tebayinza zisaala olunaku namugirako zeeremu neziba ttaano hmm. nange bwanzikiriza okunaaba ŋenda kutandika kunaabanca eh, kati obadde omaze emeka okuva lebamukuba ku lwokuna nali naabyeko kati olwo nga kiki ekigenda mu maaso esaawa eh, enoantizesikiriza mu poliisi eh. hmm. siwaaba mu kooti hmm. ah, ah. ate bwowaaba eno kakati kankubuulire mm. nze ndingo mpabe mm. ewembwa if the police cannot even trash those who killed their own kawes and the others mm. can i go there for justice i don't believe in the judiciary era nawandika ekitabo kyange the role of witchcraft in malicia society kasa system ya judiciary bagikwata nebagikwata togendayo togenda ku polisi wali oddeko nti njogedde emotoka zange nti bazibbye ku polisi wali owuliddeko gwe ekintu kyonna mwemulowooza nti ono omwana gwe basoose hmm. no basooka okwagala okwokya maama wange bamwokya omwana nga omuwala omumanyi wini wini wini abaana bange basoma nnyo mu kyaki ne bakyala bange basoma nnyo mu kyaki nabaza mukyala wange ku makya tinaye kikutwala mukyaki buli lunaku saa kumi nabiri kiki nagamba golaba nkugambako ngaosula mukyaki eyo <laughs> muyinzi nakyo <laughs> ategwe musumba wacapo enkofira yange tonagirabako ndi ki fild maso yenkofira temaleka kubaba jo nabadde mukutiya eh, eh. tonabako akatambika gondi eyazene eh, mulagako mukyapokankaka eh, hmm. kankaka namulaze ende kuba ogiteekamu amazzi ekulaga abantu bwe batambula kati wagitaddemu amazzi nekulaga abakubye mutabaniwo ebyuma abaana bange bonna hmm. ne bakazi bange bali monitored by this machine hmm. yiga namulaba motoka yagireka waka nakwata akamotoka ka black ne kale ekyekwewunyiza okumanya mumwe nagamba abalokole nti mukoze bubi africa was protected by witchcraft mm. there was law and order in africa before the missionaries came why enyumba zaali zasubiko ojoca hmm. waliwo yali asobola okwoca enyumba yesubi witchcraft omwana owekibungu bwomutta ye tanamira manyo kyakukola okitegeera alinga eyabba ende ku mulumbe oyo abonaabonanga eyabba ende ku mulumbe babanga bamusiba emisango mukoote we had our justice and african gods are just tewali agenda kumpangulamu abo judgment nagifunye fe mubaganda tukugamba bobba ekita kyomwenge osatula kita kyamwenge naye mwemwewuunya omwana oyo yiga yalagira abaserikale baba bamukuuma omu ku baserikale bamupoliisi abamisitale poliisi abamukuuma yeyamukuba ekigala kyemmundu mm. how can you know you fail to kill a person? Wewe mlevi, hiyo mlevi kabisa, hiyo mwoga kabisa, mwoga hiyo azimu, a military policeman mm. by the time they give you to protect somebody ngeyo guni mm. yeyakwata nga mulaba ku video mm. abantu bange bonna bali monitored mm. oyo yiga motoka yagireka waka eyo pikup museveni yamuwa bajja jyokya talina wajja kuddukira no nkuba laddu nga nenkuba tetojje mumulaba laddu laddu muzimanyi tuziraba waliwo laddu eyakakoka akeeru eh. Eh. byawukana eh. balina kyenkubanja hmm. nebayo laddu eyakaliga akeeru nebayo laddu eyenyondo mba nkumalawo ngaenyonda eno gyenkolaki eh? era bagambye batudde mu media center bali ne babakubira essimu bumujja emirundi ku porogulaamu zonna eyaze nejambiya mube mujja okwogera ku ledi emundu muzirekayo if the president comes here to address the nation emizinga tegigirako why do you on fear nebakola ekyomutawaana hmm. bwe yali n'omukazi omukadde bamukubamu walabe empapula zimukubamu walabe esole emukubamu but his photos have already arrived in white house heavily damaged agenda kumala emyezi mukaaga nga tayogera talya this what i hear sinamulabako ayina uh, okufa nefamiry yeggwewo omuteringeyo hmm. omanyi mwe temumanyi hmm. mugenda nemujoga ekisajja kijoza abantu era kyekyasuula museveni mu buganda guunizi nti ekyo ekisajja ekijoyira abakazi ekikwata abakazi ekitasasula woteri ekitakola ki abaganda bagamba mumme museveni akalulu tukikwate this what you don't know hmm. yes ekyo kisejje tikirina wekigenda kulaga wakirabyeko nga kivaayo nti am not the one ku vidiyo kwali abaana bange bonna bali monitored bakazi bange bonna bali monitored kakati nze nkugamba ti omwana wange oyo wini yeri agenze gindi ewaabwe webabeera ekyengera ngaagenza okusoma mu kyaki ne bamugamba gwe mwana gwe oyagala amazzi ag'omukisa ti ne bamuwa gundi ono kalifoomu ne bamutwala ehoyima bamutwala ehoyima bamuteeka mu kontaina ennaku ezi nnya nga bamuwa musayi gw'abafu mm-hmm. yes but i was monitoring them mandwa eyajja okusaddaaka najja naabuuza gwe mwana gwe oli mwana wani ehoima tindi mwana watamale mirundi woona omukambwe ayogera ku lediyo mandwa nabagambe mumufulumye hmm. sisobola kusaddaaka mwana watamale mirundi nowakasiri eggwanga nababagana <laughs> naye manda lwe yajja hmm. omukazi omuwanvu nange mbadde simulabangako mumanyi nti waliwo omukazi omuwanvu gwesirabangako simutunulangako mufeesi hmm. aweesa omwana yesimba mu lujjeho yima ne bateeka omwana wange mu motoka naye nga buli webayita wonna emotoka yagaana okugoba omukazi okumuyisa bamusuula kitende ku ddwaliro ono mukyala wange hmm. azaala oyo omwana ne bagala bamutte mukutta abakazi e hey, nze twasomanga fena musekendwe sukulu teyagendako musekendwe sukulu mm. ojukira omuvuka yasambanga omupiira era abakazi mwekibatisako temubulya babaabamu esimu nagimba sakuba kati ngenda kuzisoma esimu zabatanga abakazi era babizeemu esimu ngenda zisoma mm. esimu nagikubyeko nga kweri yayozi nanegisa telefone numbers anti esimu yo bagenda mu system kayibula ekyogera kintedonit tibafumbaboyfrend baabo bebabatta bakutekanga mu nyumba enaku nya nebakolako ebintu byonna somebody was paying nga babasuulawa ntebe why the women who vote museveni in a block letas embalasi museveni nga tubasuula ntebe tuimplicate updf abakuuma museveni twakwata nazuula nga babatanga abakazi mu banka yabazungu emu balinamu miliyoni za dola musanvu waliwo abasajja baali baga nti bookyamanda ekitende nga balina ku akawunti yaabwe miliyoni lusanvu nga balina obukadde lusanvu yes ah! i defeated them using one number bano abatorganize abatta abantu bamukubira esimu twagala tukufuula agenti wagundi akakazi bakaita nabukeera kaali wandegeya nga balinawo agenti nkwata esimu yaako kasooka kunvuma nze nonvumaki nga nkalaba nga nkalaba wekali ewaako hmm. nenkwata esimu negiteeka mu byuma byange esimu yemu nga bajogererako erugazi hmm. nga bajogererako mu albert cook nga bajogerako erubaka mu ddwaliro nga bajogererako mugitayo mutya nedwaliro ya gavumenti baliira bati kiruddu ekiruddu nga bajogerako ekawempe desemu namba nenkubira omusajja werugaza edokita nagamba you see that man have already put him in prison nemuga you were stupid who told you nti oyo omwana mukwata omusibe omupakistan najja wano yali abikola nemukwata nebagamba bunyiga nyieto the pakistani was sentenced in pakistan seven years and was fined five million dollars omupakistani bwe namukwata no no this is african with this technology tekemitumirundi tekemitumirundi ebijuvimwanu million dollars ngota bantu muwange gwosokeddeko the man is inside a chinese gwenakwata wano aaa nebaga nze enjogera olukyayina ngaomuntu organis ez'omuntu omutima gugula milioni za dola emitwalo gya dola ataano amawugwe emitwalo munaana egya dola obusomyo emitwalo gya dola kumi ensigo emitwalo gya dola esatu ate babikujjamu oli mulamu why should the pakistan come here when there are many people who die in pakistan nabayoola omusajja omu natuuza badokita bemulago mukoleni in emakerere nemukwata nabakwata bonna nabakwata i captured them era bo tebamanyi when i started capturing them baali tebamanyi nti somebody has that technology i have that technology njirina yesterday mwenda was talking somebody mudya bino ebyamagi mubiyita bya busiru eh. no the express is gaining why oyo oyo kiwanuka oyo kiri oba kiwanuka muzukulu woono gyolejoyi sebirumbi yagiwambako twamuyitanga sergenti do nawamba express in 1978 nasulu yawera express tiimu yabaganda teyakomawo you don't know even the supporters of express express bajikubako golo tano ku zero nebajikuba ne drawing a zero nebajikuba nnya nebajituma bitano munnya one of the names of express bitano munnya ne express ekyokubiri kyenajagalako express nebajikuba egolo kumi hmm. nga leefu siwa amanki olwo tebalwana abaexplanation bakuba amayinja omusajja yali mujustice oyo gomulaba oyo wakakokolo hmm. yali musajja wexplanation naye ngaakuba amayinja waliwo waliwo lefu nga bamuyita kapalaga eh. kapalaga ngaagenda asala omupiira gwa kesis ne expresi eh. omanyi kapalaga yali musajja lefiri naye nga mufiri hmm. kati bwe bamuwanga sente ngaakwata kadi eya yero ngaakuyita nkada eh. mwe eh? mwempadde sente zammwe eh. eh? oba temusobola kwesula mu penalty area nze kolo nagi penalty nagijawa mwenga <laughs> mulowooza nti akolaki kapalaga yasala omupiira gw express ne bamulumba ewe ne bakwata mukazi we ne bakwata abaana abawala ne bamubba music system yali yamaanyi hmm. aba express bajja mu kirasa kapalaga nga bawanika kundiye <laughs> express oyisayisa express bwoba togibye kyenabagamba politics nga tebakubye tokola noise mm. have you seen these ministers who are defeated in buganda going to court enaku ziweddeyo nobody is going to court why babakuba mwalaali babakuba mwalaali kyekinjagaza ti nze siwagira kintu kyabwere kati kukyalo bwosoma akatabo kange my village kukyali kyewaffe kwaliku abasajja enwanguli mm. nabaga nti kwaliku omusajja nga bamuyita nkola nga muliwo abafu eh? eh, canibo eceebrated canibo <laughs> yakuba empaka n'omusajja nga bamuyita lukka mm. lukka sinnamanya mm. lukka oluka enyanja nenkanga lukka yali afunye ebyabayindi ngaalina woteri ekalisiso nga e wamaanyi ewaffe ekalagala lukka nafiire omwana nkola yamugamba omwana nja mulya eh? tukube empaka hmm. nja kumulya hmm. omwana eh, nibakuba empaka hmm. eh, luka naleeta abapoliisi mukaaga nemundu zaabwe luka omwana yamuziika mulujja ku lunaku olwokuna abaserikale bagamba empawo gyebayita kikunta nekuntira siripa ate waliwo amasanyalaze sirima zazikira abapolisi badduka mayiro munaana gye babasanga ku maca <laughs> nkoola nasinkana lukka namugamba waayi bakole ekipa za bbiri ekipa za bbiya bbiri mhm. nazimuwa bakwongera ebbiri namugamba ngungulira omwe omwana we yawoomye abantu webatandika okuva siriimu eh. nga babayiwamu basome babatekako enusu nkyabala sente zange babatekako enusu mu babayiwamu amafuta bababimpi so mbu nkyatunga ngoye zange mm. nkola yafulumya statement mm. naga kenzira yokulaba eh. nga muddidde emirambo mugiyiwamu amafuta eh. ngenda kulya abaana bamwe abagenda ku ssomero eh. ate ewewe bayitanga nateekako ntinzo puresiriris uno <laughs> tebwolya nyabo bwolya nyabo mm. nja kutta namugaa aa ah, ah. emirundi gwali wakwepankirako sijja kulya nyoko naye ate olubugo mm. nebazikamu jjajja wange eh, kojja wataata mm. balusanga namagoma nga nkola yamugjayo nalusuula eyo twalabako ku kyalo <laughs> bayitayo mukisibo eh. mm. mukisibo eh, bakubagana emiggu ekiro kyonna nga balwanira mulambo omulambo nga weguli poliisi yekalisizo nejja <laughs> ngaolusalo luli kuki mwe mwali ebbeere kati mutwala kisinziiro <laughs> embooko nefuka ate abasirikale abasirikale bekanise badduka era eh. babagamba bwe mubayingiramu nemukuba amasasi mu bbanga ebitambo bibayingiramu <laughs> abaserikale ne batema <laughs> waliwo omusajja nga muyita zakaliya nsibambi mm. zakaliya nsibambi yayina yali musajja musiramu era abalabe bagagga webali zakaliya nsibambi mukagga nebaana bebakagga sente bweziri naye yayina akokulimanga enkoko mujjukiza swala <laughs> nga olina okokolima ngaenkoko omujukiza eswala hmm. twalinako kabadaali kabadaali nga ye ayina entebe yiye mu chaki kabadaali nga bwasanga mu chaki hmm. nga mulimu amusinze ekanzu enyirira ngaddayo <laughs> <laughs> noluzirwa nga telukimwako mulala yes <laughs> twalina china eh. china nga yesala neyetunga ngaabaddeki china eh? eh? ngaakwata ejambiya neyesala neyetunga <laughs> naye wadde abaana abalalufe nga tetulya muyembe gwa china <laughs> china nakwatirak jagwanga negibeerawo negiwunyiranaye nga yetunga nga talina gundi yonna waaliwo omusajja omulala wamaanyi hmm. yayina egaali ye mm. ngaagituma ekaliisiro ogula enyama ah, ah. nga tekuli muntu eh. neyogera ah, ayitekako ekikapu kye eh. <laughs> nesente naziteka munakapapula omukinja je nasoma ti kiro nya naye nafe abaana abalalunga egaali egaali ya sebastiani ah, e. nga tugobangobe a tebamwitanga yali kalonga eyo ayayaya nga nafe nerole zigiviira egaali eyefukeyo <laughs> abasajja abalina amaanyi baali waffe wali eh? awo abo omusajja emekete kakati twayinayo omusajja omulala nga bamwitaani kalifa emyereko Mm. Eh, kalifa emyere ego hmm. yagenda nabuganya nebakuba empaka nomusajja nga bamwita bakule hmm. Hmm. bakule yalibakule alina mutabani we avuga motoka mu revenue authority <laughs> nayitaga obwankako <laughs> bamutya bamutya buli mwaka yali mu revenue bakule yayita abagenyi natendiga katikati fe emyereko kyava mugamba naye bakulu oli mwami naye oli musiru oli mhm. mukopi nnyo tirwaki nodira akaliga akatono nokagabirabula abantu ngaebiriga bino binene biwe biri wano bakolera amugandi njekosalira ogirye nebakubenene kalifa emyere ego nasibawo egaali yalaale bakule namugamba bwoli endiga nogimalawo egaali e, yakalifa emyere ego yasibawo egaali yalaale hmm. aya endiga tebagisala kalifa emyere gwe yasooka mukira nagulya nagulya omusava oh, bwe gutyo nanye ekipa yawala gye nadda mu ddiiro n'azina mm. n'akitema n'aweta amagulu <laughs> okugulu n'akubuusaawo ekisambi ky'endiga eh. n'akikuba wali eh. nadda mu ddiiro n'azina nanye ekipa yawala ki <laughs> n'akwata omukono gw'endiga n'agukuba wali nadda embuutu zifuka ah. nadda mu ddiiro n'azina ah. ebyenda yabimazewodda eh. kaakati bwe yalya omukono ogusembayo ogwendiga nga wasigaddewo gumu gundi nagamba bakule endeka yonaku ogenda ogiri abaana bange abazirunda tebalye <laughs> empakawo ezaggwera ensisimuka ennyuvu buli ku maca n'omukunja nakacwa n'amooti mukunja nakacwa n'amooti bankolera nnyo ku maca bano bagayi bali fana ennyoekinta buli kyomuzikinta buli kyomuzikisinga ekisinga owulira kamunguluze oba olususu lwo terunyirira bulungi jads premium porage yagenda okukuyamba nywa obugi bwa jads premium porage ku kyenkya bukolebwa mu birungo ebiva mu bijanjaalo ne lumonde owa kipaapaali owaffe owa wano nga bikuŋuntiddwa n'obukugu obuugi buwunya akaloosa ate bwoma okukamala bunywebwa famire yonna jads premium porage bwe buugi obukakasiddwa okubeera n'ekiriisa eky'omutindo busasaanyizibwa abasesako abasangibwa ekyengera masaka road era busangibwa mu supermarket zonna mu ggwanga abwetaaze kuba ku noti musanvu noti noti emu noti emu emu musanvu emu sesako limited good feeding good living mu kaweefube w'okulwanyisa omusujja gw'ensiri gavumenti yazzeemu kaweefube ow'okugaba obutimba bw'ensiri mu ggwanga lyonna kampeyini eno under the net egenderera okulaba nga tewali munnansi alwala musujja gwa nsiri okugaba obutimba bw'ensiri wakati w'ennaku z'omwezi nga 2 ogwokusatu n'abiri mu nnyo ogwokusatu 221 kujja kutandika mu disitulikiti sizino wa mmanga kayunga kibaale kyegeegwa mukono buyikwe kagadi luuka iganga jinja mayuge buyende ne kaliro okugaba obutimba kujja kubeera mu bifo ebirambikiddwa mu bitundu byamu yammwe abasawo bamwe ab'okubyalo vhts bajja kubategeeza ebifo awanaagabirwa obutimba bw'oba ofunye akatimbako kaanikeko ebweru okumala essaawa 12 nga tonnaba kakozesa ffenna tuwangula omusujja gw'ensiri nga tukozesa obutimba buli kiro obubaka buno bukutuusiddwako minisitule y'ebyobulamu ah, omusajja omulala hmm. waliwo omusajja baali bamwita firikisi <laughs> era mutabani we yajja mumawulire ate namuleeta muzukulu we nanneefuulira hmm. nansibisa mukumira <laughs> firikisi <laughs> yali musajja katalina mukazi waka mhm. nagula omutwe gwente mhm. aba agenza okukima akabazira okutematema nasanga nga embwa eguluma yagoba embwa mumairo munana <laughs> nagikomyawo ngesowodde olulimi nagikuba nagitira ku mutwe gwente twalina abasajja mekete waliwo omusajja hmm. baali basajja babiri nga bamanyi hmm. bakubya babakazi babwe raddu nga buli mwba munene batta munana abagole munana nono nakubya munana kitange eyabayita eh. mujja kumalawo abaana babannamu omanyi fe tetuli baayo eh. apaana hmm. fe jajjaffe yava bulemezi yava bulemezi nagenda okubayo mumairo naye ngakati nze bwentuukayo nembibanyumiza bano abazzukulu tebabimanyi twalina omwana kusomero baletanga amawulu yaletako obugalo ku mawulu nagalisya banne bagalye nga kuliko obugala bwa bebi zenva zeyaleteddeko nga tulina omwana ku somero hmm. yakubanga ejanzi nalitta nalizikako ettaka nalijjayo nga liramye ngaakola bukodyo bwakuzikulaanti ah, bwebazikula abantu these people were terrible so when i see when you see my books i say I was shaped by the village why shiba ffe twalonda ku sente nalonda ku sente mama waffe nazitukubya muzizeyo ono omukazi oyo oyo womwana oyo gumwakubye azalibwa ku kyalo kyekimuza newunya ebintu bino abakubye oyo azaala oyo omukazi eh. era yeyawona bali yeyawona simanyi lwaki bamutegetenga naye ekyalo kyazalibwako the nearby home twasisingana kampala nga tetwemanyi jajjange yawasaako omukazi mu 217 mhm. era jajjange obukojja bwe taata waffe bwali bweyo mm. naye yakwata ngaabana bebazanya nakwata akalulwe mukyo bagwyita gundi omugga ogulyawo munene nabano gwe bayita mukale nitaala yagendanga ebakojja bwe nabano bagendayebo dianiabayi naye jaji omukazi yamuga nti akakulu okakuttewa mumugga guli yamuzaayo nti mukazieyo <laughs> eh, akakulwe yes fe tetubba netulaba omusajja namulabako nze kenyini mm. omusajja yeva tanzania ngaze kubanja mm. ne bamutta mm-hmm. bwe bamutta bonna abajja okuziika nabano ne bafa famiry yamutta mm. kati abajja okuzaika bano nabo ne bafa eh, eh? yes nabaja okuziika bano nebafa ah. okubeerako emirambo makumi aga kulukyalo omuziba n'abagamba hmm. kitawe w'omwana temusime ekinnya ku luguudo buli muntu asulemu enusu bwekinajjula mu mpita enkimu omulambo basonda enusu ewaffe nga ziwera kyejjulo amawulire mu bufunze gakusomera john mak segawa gakutuusibwako dfcu bank F.C.U. making more possible ku kyenda mu mukaaga katonyeza esatu kampala ne kyenda mu mukatonyeza ziro masaka bitfama mu mawulire ag'essaawo eno gavumenti ya uganda eyogerezganya neginaayo ey'okumuliraani ya democratic republic of congo okulaba butya bwe banunula bannayuganda abavubye ekumi eh, n'omukaaga abawambiddwa ku nyanja mu tanzige oba albert ate byo ebyobusuubuzi naddala mu byobulimi n'obulunzi ebikolebwa wano kitegerekese nti gavumenti okuyita mu ministry ey ebyobulimi obulunzi n'obuvubi n'abalala bakwatibwako ensonga bagenda kuteekawo amateeka amakakali okukakasa nti ebintu byonna birimibwa ne biterekebwa mu mutindo ate era ne bigenda ebweru ku katale ak'ensi yonna nga biri ku mutindo ate kyekitongole kya unicef kiwadde amasomero 1172 ebikozesebwa okulwanyisa covid-19 mu bitundu ebyenjawulo nga bano babwadde sabuuni anaaba mu ngalo tanka z'amazzi okuzimba zikabuyonjo n'ebirala baabyo ebyenjigiriza okumpi n'ensalo za uganda zeegabana n'amawanga amalala bawanjagire gavumenti yogere ku nsimbi era eh, ezongere eddala ku bungi mu masomero mu bitundu ebyo olw'omuwendo gw'ebikozesebwa mu byenjigiriza okukeewa nga kiva ku bayizi abayingira wano okuva mu mawanga ag'okumuliraano bo bannayuganda beetaaga amasannyalaze baweereddeho gaabuwa okwettanira enkola eya intaneti okugasabira ku online ku intaneti kwennyini nga kino kijja kubayambako okwanguwa okugafuna era ng'oli olukikola mu dakiika ttaanu aba aweereddwa puroguramu d lwanaafuna amasannyalaze bannaffe bwegatyo ge gabadde amawulire gafe ng'essaawa zino mbumpimpi katweyongera obuterevu mu pulogulaamu genda n'omulembe ne rebecca jingo nze john asegawa ago ge gabadde amawulire ku kyenda mu mukaga katonyoza satu bt fama ekintabuli ky'omuziki gakutuusiddwako bfcu bank bfcu making more possible bt fama ye radio